Mikail Müşfiq Yağış yağarkən Yağış yağır, rəqs eləyir gür damlalar, Sıra-sıra, inci-inci nur damlalar. Göydə iki qara bulud toqquşaraq, İldırımlar şaqqıldayır şaraq-şaraq, Quşlar uçur yuvasına pırıl-pırıl, Şırıldayır navalçalar şırıl-şırıl çaxnaşmada göy üzündə ildırımlar. Bir-birinə dəydi baxın qaldırımlar. Dönəmlərdə durana bax, qaçana bax. Qaldırımda o balaca oğlana bax öz döşündən yeni sözlər toxuyaraq, ayağını şappıldadır oxuyaraq. Gülə-gülə bir qız qaçır o səkidən, ürəkciyi xali deyil səksəkidən. Yağ, yağışım, Yah, sel ol, yah, sırma sırma, tel tel ol, yah. Yağ yağışım sellenerek, sırmalanıp tellenerek, zümzümənlə şirin-şirin dillen yağış, küçelerde uşak kimi verilən yağış, bunlar keçər, çarpın sema köksün kimi, ey ildırım, səs ver mənə səsim kimi. Yağey yağış fikrim kimi, hissim kimi, uzaq, yaxın çöllərə yağ, ölkələrə, ellərə yağ. Yağış yağır, rəqs eləyir gür damlalar, sıra-sıra, inci-inci nur damlalar.